legal, cara. Pô, não tô isso. Vai pra da caixa. Olha é o cara, mano. <laughs> Às vezes eu penso até que são adversários. Eita, que porra é essa? jogo acaba, cara. Eu tô falando. Ah, então vou recusar. Ah, sim, time então. Brincadeira, eu te aceitei, cara. Aí ah, jogou que sabe. <laughs> Um barulhinho, velho. Né? <laughs> do que foi isso? Meu Deus! Não! Eu não vou tomar penalidade! Não! Se estão certas, erradas. Nelson Rodrigues é quem vai nos explicar. Começar a bater em mulher de viola. 57 Procura William Menefrego. Ah, segundo! E o Tapa vai ficar em último porque ele tomou a penalidade. <laughs> Hã? Estupidez. O cara de capacete. Meu Deus do céu! Eita porra! GTA, GTA. Jeta? É ah. Beta Thaís, velho. Vamos ver, vamos ver, time, pô. Juntos, juntos, together, pô. Quem for lá é bobão.